тетка. Я тоже скоро пойду в школу и хочу учиться только на пять. Но ну, один раз я подумала, а где еще встречается число 5? С этим вопросом я обратилась к нашему воспитателю Ларисе Викторовне. И вот что я узнала. Известно, что у человека 5 пальцев на одной руке, также 5 пальцев на другой руке, и на ногах по 5 пальцев. Я познакомилась с такими выражениями, которые часто говорят окружающие. Говорят, дай пять. Пятое колесо телеги обозначает что-то лишнее, как свои пять пальцев. Знать очень хорошо. Пять пальцев и все различные как и люди. Моей бабуле 55 лет, тоже две пятерки и своего братика Вову я старше на 5 лет и на 5 месяцев. А еще у человека 5 чувств. Все должны об этом знать. Чувства человека 5 – это обоняние, вкус и осязание. Не забудь о главных двух – это зрение и слух. Рядом с нашим домом магазин «Пятерочка», тоже 5 я узнала, что еще в Красной книге существует пять томов. Первый – млекопитающие. Это те... Второй том – земноводные пресмыкающие. Третий том – рыбы. Четвертый том – птицы. И пятый том – высшие растения. А еще я узнала, что в природе существует понятие «большая африканская пятерка». Туда входит слон, сорок. Буйвол, лев, леопард. Их так назвали охотники, потому что не только их сложно поймать, а при том опасно, а также очень почетно. Дома с мамой мы достали энциклопедию. Оказывается, еще существует пять классов животных. Первый – млекопитающие. Это те животные, которым, которым кормят своих детенышей молоком. Второй класс – земноводные. Это те живут на суше, откладывают яйца в воде. Третий класс – птицы. Четвертый класс – пресмыкающиеся. Это те животные, которые живут пресно в воде, у них кожа сухая, покрыта чешуйками. И пятый класс – рыбы. А еще вспомнила, когда мы были в старшей группе, мы изучали кожу, что оказывается еще в Солнечной системе самая большая планета Юпитер, тоже пятая по счету. И в на мире встречается пятерка. У морской звезды пять лучей. Моя бабуля работает в детском саду. Она тоже подключилась к моим исследованиям. От нее я узнала, что еще существует пять океанов. Первый – Тихий, второй – Атлантический, третий Северный Северно-Ледовитый, пятый – Индийский четвертый Южный. Южный океан ученый открыл ученые открыли недавно. И в растительном мире встречается пятерка. У листочка клена пять лопастей. Недавно у нас была неделя здоровья и спорта. В спорте тоже не обошлось без числа пять. общий друг, все народы приглашает свой всемирный мирный круг. Пять колен означает участие в Олимпиаде пяти континентов – Европа, Африка, Америка, Азия, Австралия. Есть такой вид спорта – пятиборье. Туда входят пять видов спорта – бег, плавание, стрельба, фехтование, конное состязание. еще в мини-футболе в команду входит 5 игроков. Я слышала такую песню «Трус не играет в хоккей». Там есть слова «великолепная пятерка» и «вратарь». А вообще в хоккей входит 25 игроков, но ну, на поле играют 5 игроков и один вратарь. проведя свои исследования, я пришла к выводу число 5 можно встретить в окружающем мире очень часто. Об этой цифре можно очень многого и интересного узнать. Когда я пойду в школу, я продолжу свои исследования про эту цифру, ну и про другие. А сейчас я хочу ребятам загадать загадки. Пять ступенек лесенка на ступеньках песенка. Что это? Ноты. Ну, правильно, ноты. Ну <laughs> <laughs> золотые в конце страницы украшают всю тетрадь, чем вы можете гордиться, ну, конечно, цифры пять. Перед тобой пятерка в брате, дома все они без платьев, а на улице зато нужно каждому пальто. Ну на улице что мы одеваем? А сейчас я хочу Лену Юли подарить цветочки. Опять. Опять. Опять. который сделали всей группой. Спасибо. Спасибо.